Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Araujo García, directamente desde Caracas, Venezuela, y el día de hoy voy a incorporar a una nueva persona a lo que viene siendo el mundo de Bitcoin Cash como un efectivo electrónico para par que cruza fronteras y sobre todo vamos a descargarte el día de hoy para que vivas tu primera experiencia de cómo enviar y cómo recibir Bitcoin Cash mediante la wallet de bitcoin.com. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elena y yo vengo de Rusia, San Petersburgo y aquí en Venezuela estoy realizando un voluntariado. Excelente, entonces Elena, lo primero que debes hacer y que debes de saber es que Bitcoin Cash, como lo mencioné anteriormente, es un efectivo electrónico, es decir, es dinero que lo vas a poder utilizar para realizar transacciones en tu día a día, bien sea para comprar en algún establecimiento comercial, para enviar remesas, hacer pagos remotos de otro país a otro o incluso hacer donaciones como parte de lo que tú estás haciendo ahorita acá en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Vas a ingresar en tu celular, que es, bueno, este es un dispositivo Apple, vas a ingresar a App Store, vas a buscar Bitcoin Wallet. Wallet. Baja y vas a buscar esa misma que es la billetera de bitcoin.com. Bueno, listo, ya se te descargó la billetera de bitcoin.com. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso de lo que debes realizar. Vamos a ingresar a la billetera. Vamos a darle a la opción de siguiente. Siguiente te, da básicamente las facilidades para poder negociar, para poder comprar, realizar inversiones. Dale siguiente gastar tu Bitcoin Cash en todas partes, como te comenté, en establecimientos comerciales o tiendas en el mundo, restaurantes, farmacias, Siguiente. Y bueno, tienes que crear por supuesto una cuenta con bitcoin.com, lo puedes hacer de manera con App Store o con Google Play, pero te voy a recomendar en este caso para resguardar tu confidencialidad, lo vamos a hacer conservar como anonimato. Perfecto. Se está creando tu billetera de bitcoin.com, vamos a esperar unos minutos, ya está listo. Bitcoin quiere enviarte notificaciones, perfecto. Entonces, rápidamente, ¿qué necesitas saber, Elena? Lo primero que tienes que saber es que en dado caso de que tú extravíes tu billetera, tu celular, quieras cambiarlo por uno nuevo, o bueno, te hurtaron el celular, ojalá así no pase. Y la pregunta es, ajá, si yo tengo dinero en mi billetera de bitcoin.com, ¿cómo hago para recuperarlo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? debes de guardar la llave privada o también llamada frase de recuperación. Entonces, vas a ingresar en la llavecita que está abajo en ajustes, respaldo y seguridad, ¿sí? Le vas a dar a copia de seguridad manual y vas a seleccionar mi billetera de Bitcoin Cash. Ahora, no me muestres eso, porque estas son tus 12 palabras privadas que tú después posteriormente puedes guardarlas en aplicaciones como LastPass o la puedes guardar en algún sitio seguro en dado caso de que tú quieras cambiar de celular, se te perdió el celular o algo por el estilo, es la manera que tú vas a poder recuperar tus fondos. ¿De acuerdo? ¿Tengo que memorizar todas estas palabras? No la tienes por qué memorizar, la puedes anotar en un sitio seguro para ti. Vamos a la página de inicio y ahí sí podemos seguir grabando. En dado caso de que se te extravía el teléfono o algo y quieras recuperar tus fondos, debes de darle acá en la parte superior donde dice añadir o importar. Y le vas a dar a importar cartera. Y allí por supuesto te aparece Bitcoin Cash y ahí es donde vas a escribir las 12 palabras que son tu frase de recuperación. Ahora bien, vamos a aprender cómo enviar y cómo recibir Bitcoin Cash. Ahora, yo voy a ti a enviarte un pequeño, unos centavos de dólar para que veas de qué manera se realiza una transacción con Bitcoin Cash. Entonces tú te vas a ir a la opción de recibir y vas a ver que se te va a aparecer un código QR, ¿lo ves? Ajá, sí. Ese código QR es el que se puede escanear para hacer pagos de manera presencial, pero en dado caso que no estés directamente acá en el país o se lo quieras enviar a alguien que no esté en tu mismo espacio físico, ves que abajo aparecen letras y números, ¿sí lo ves? Esa es tu dirección de wallet que puedes enviar dándole a copy address, ¿sí? Y lo puedes enviar por cualquier alternativa, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto para que te paguen. Ok, entonces yo voy a agarrar, le voy a dar enviar, escaneo tu código QR y voy a enviar 5 centavos de dólar. Continuar, deslizo y listo. Vamos a verificar si te llegó el dinero atrás. ¿Viste? ¡Ay, qué quickly! ¿Viste? <laughs> Súper rápido, ¿viste? ¿Qué tal? Ah, bien, hasta ahora vas bien, ¿te gusta? me gusta. Ok, perfecto. Entonces, Ahora vamos a ver cómo lo puedes enviar, ¿de acuerdo? De acuerdo. No me los tienes que devolver, tranquila, pero para que sepas cómo hacerlo. Vamos a seleccionar en enviar Bitcoin Cash, que sus siglas son BCH. ¿Cómo son sus siglas? BCH. Perfecto, entonces aquí tienes varias opciones. Una, que es para pegar dirección de Bitcoin Cash. Antes te expliqué que cuando no estás en un mismo espacio físico, este debes arriba colocar, pegar la dirección de billetera escanear código QR, que fue como el que te expliqué ahorita, como yo te escaneé a ti. Y bueno, mis monederos, en dado caso de que tú después guardes a alguna persona, después que hagas una transacción o algo, lo puedes guardar y tener allí. Es tan sencillo como eso, Elena. ¿Qué tal? Sí, en realidad es muy sencillo. Entonces, te invito a que compres Bitcoin Cash y puedas vivir la experiencia día a día. Y bueno, gracias, bienvenida a, usar usuario Bitcoin Cash. A ti, gracias.